Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yüz Eğlenici Hörversi Meki ve bugün sizlerle harika seksi kızlar nasıl yapılır onu öğreteceğiz. Hadi başlayalım. Üçüncü kızımızı yapmaya karar verdim. Şimdi tüylü mas tüylü maskeli olan Mickey'i yapmam zamanı geldi. Meki Meki Meki değil. Ve bu arada Cenkler, Sezer videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir maskeyim var. <laughs> Yok mas şey. Hop. Yok. ne şurası kırmızıydı. Seni mas. Seni tanıyabiliyorum. İyi maskereyi ne şurayı da koyalım. Oldu. Aa, kendimi boyadım. Seni kafamı boyamamam lazım bayağı video bayağı paint'te dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Ve şöyle bir video var. Evet. Yüzünün şeklini beğenmiyorsanız beğenmeyin. Korkuyorsanız korkmayın. Tamam mı? Ben burada kendi maskeli videomu çekiyorum. Ve ismim Metin. Metin evet. Her İşte böyle. Büyük komik Metin kaliflayı yapmıştır ve iyice gazlara girmiştir. Böyle olamaz. Böyle olamaz. Şöyle yapmam lazım. Evet. Kötü olursa da kusura bakmayın millet. Oldu mu? İşte oldu. İşte bu birazcık. Ve burnum. Burnum gri. Bu arada benim burnum gridir. Ve bunu böyle kırılır. Ne kadar da garip bir perversiyon. Böyle garip perversiyon istiyorsanız hashtag garip perversiyon. Bu kadar. Ve diğer teyzemiz Engin. O zaman aslında ben bunu rahatsız etmeye çalışacağım. İyi temizlik. Kutlu. Pantolonları severim bu arada. Kadın olursa. Ben erkek sevmiyorum. Çünkü ben erkeğim. Erkek arıyorsun sen. Devam edelim. Melike. Ne yapıyorum? Nasıl bir kod yaptım ben şimdi? Ne olsun. Yeah, that's my thing. Okay? My baby. My baby girl. Oh yeah, you have to careful, grandma. How's it. Whoop. Woohoo! They make a better troll machine. Really machine me, Maggie. Yeah, I'm so glad I have to go. Mmm, that's Yep. Yep, man. Öyle şey mi olur kanka? Evet devam edelim biraz daha. Bunları boyayalım boyayalım. Oh siyah saçlar. Benim en çok sevdiğim şey kızları, üç boyutlu kızlar, dünyamızdaki kızlar yani. Ve hoş, pek seksi kızlar yazmayı unutmayın. Benim tavsiye edeceğim. İşte hazır. Ne kadar da seksi olmadım şimdi. Yine kendime yapayım eklemeye hazır. Kelime eklemek iyi seviyorum. Kelime eklemeyi seviyorum. Bu. Bununla kalp yapacağım. Kalbi seviyorum. Burası kalmış. Burayı yapmam lazım. Ha? Lütfen. Ben niye maskemi böyle yapıyorum ki? Hop. Çok zorlandım. Pervers olmak o kadar kolay değil millet. Pervers olmak o kadar kolay değil. Haydi yakalım kan, kan yerinde yapacağım. Ne? Benim kalp, kalp gözlerim şöyle. Altın renginde, altın. Ben birçok mağarada altın buldum ve bu benim efsanem. Harvard efsanesi. Şey. Harvard bu arada yapacağım bir kadar şey değil. Ve burnum gene aynı renkte. Vuhuu! Ne bu ne turuncu kan. Böyle fıskiye gibi karar İşte bu haber Ne kadar da şimdi bunu kaydetme zamanı geldi Yehey yeah. bilgiyi vermişsinizdir arkadaşlar. nasıl böyle kız videoları istiyorsanız bilgiyi vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şuradaki çıkan videoları tıklarsanız yapmak bilgiyi özür dilerim bu arada yükselme zamanı geldi. Aslında benim. <laughs> Çok komikti. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Zaten bu maske. Sadece de bir maske. Böyle maske. Ne videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.